Thank o u Крутится, наверное, дальше. Thank you. Thank you, Dr. первый разбег это был я, а второй разбег это был Иван, а третий тоже был разбегом, а потом еще был дядя Саша и шли, шли, хопана, пакеты из-под кулемичей. Absolute waste. mano, io devo, io vi provo, non so, non lo posso fare. Oh! Реки шокировали. Я не заметил, как одна его порвалась. 那么多，我发誓。